Muito se fala sobre transformação digital, mas afinal, você sabe o que é e qual a sua importância para a ONG? Meu nome é Tiago e esse é o tema do vídeo de hoje. Para além de um assunto que está na moda, a transformação digital faz parte do nosso dia a dia. Ela é responsável por diversas mudanças que temos experimentado ao longo dos anos. Por isso é importante estarmos familiarizados com o assunto e aprender a nos sentir à vontade em meio a essas mudanças. A transformação digital não se trata apenas de uma plataforma ou tecnologia, apesar disso ser a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas ao contrário, a transformação digital possui três elementos básicos, conhecidos como os três Ps. Pessoas, processos e plataforma, exatamente nessa ordem. Pessoas porque nada se faz sem que elas estejam engajadas na mudança. Isso vale tanto para as pessoas que atuam dentro das ONGs, quanto aquelas que são beneficiadas pelos trabalhos dessas instituições. Em seguida vem os processos, que é uma sequência de etapas para se atingir um objetivo. E por fim, as plataformas, que são as ferramentas que vão nos ajudar a colocar os processos em funcionamento. Nenhuma jornada de transformação digital acontece sem a combinação desses três P's, pessoas, processos e plataformas. E por que eu disse jornada? Simplesmente porque a transformação digital não é uma linha de chegada a ser alcançada, mas um caminho a ser percorrido. Ou seja, estamos constantemente aprendendo e mudando, assim como as tecnologias. E nesse caminho, vamos nos acostumando e ficando mais confortáveis para lidar com tantas mudanças. Ok, agora que estamos entendendo um pouquinho mais sobre transformação digital, Veja o que você pode alcançar nesse processo. Você vai poder, por exemplo, otimizar a experiência das pessoas beneficiadas, aumentar a efetividade da sua ONG, melhorar a tomada de decisão, fomentar a inovação, promover a colaboração e melhorar o acesso e a gestão das informações, ou seja, tornar a ONG mais transparente. E esses são só alguns dos benefícios que a transformação digital pode gerar na sua organização. Na minha opinião, toda ONG deveria estar atento a isso, porque a transformação digital pode representar o fator decisivo entre você fechar as portas ou se manter funcionando. Por exemplo, a questão da transparência é algo fundamental em uma ONG, principalmente quando o assunto é captação de recursos. Mas não se preocupe, porque nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Ah, e lembre-se de deixar o seu comentário, porque nos ajuda a melhorar o conteúdo que a gente entrega a você. Até a próxima!